Хорошо, хорошо, хорошо. Кексик, кексик, кексик. Иди сюда. Кексик. Тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим. Тим-тим-тим-тим-тим-тим.